نشر الساتر تم نشر الساتر لأجلك كشف المنطقة هجوم ساعق البحر سقط هنا سقطت لسبايك في A اخر لاعب باق قد يكون اومن المعادي كابوسا لكنني لم اخشى الظلام يوما ظلال متحركة ظلال متحركة باقي سقطت ال spike في B سقط ثلاثة ال spike بحوزتي يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة قصد عدو في الوسط لسبايك لدينا سقطت لسبايك في الوسط مثير للشفقة آخر لاعب باقٍ لا تفرغ جعبتي أبدا حاجز هنا روس الجار مسح المنطقة قنبلة قم تنفجر آخر لاعب باق تبقى عدو واحد بسلام لن تصيد الصياد هناك حمية مشتعلة بداخلك يا سوفا وهي فظيعة وجميلة بذات الوقت عليكم الهرب نفدت الشحنات أقمت الجدار تبقت ثلاثون ثانية سقطت لسبايك عشر ثواني دعهم يحاولوا التغلب علي أحتاج إمدادا شكراً انتهى المزاح سأقضي عليك رسل عدو كبير أعيد التلقيم نعماء التلقيم استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال المنطقة من التالي؟ آه عليكم الهرب عدو واحد حجب الرؤية القلق ستعتادون على سماعها زعزعوا صفوفهم احذروا هنا انطلقا متحركه التقديم أقمت الجدار سوف يبدأ الحرب قتل العدو تبقى عدو واحد السبايك بحوزتي آخر لاعب باق نصف المنطقة تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان أداء رائع سوف تتناثر أشلاؤهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة أهناك من يشتري Santo. هنا أنا الصياد تبقى عدو واحد أداء رائع لن أستسلم جار مسح المنطقة أمامنا لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتك فلنذهب انتهى المزاح سأقضي عليك ظلال متحركة انظروا كيف سيهربون رصد عدو في اي سقطت السبايك في اي عليكم الهرب محاولة جيدة كان يجب التدرب أكثر تبقى عدو واحد آخر لاعب باق وقعت السباي جار مسحوا المنطقة آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها هل يحتاج أحد أي شيء؟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 سأعالجك ها هم أولى رصد عدو في الوسط تم نشر الساتر قتلت نسختي زرعت لسبايك مات تبقى عدو واحد أسلب البصر عظيم شكرا سأعالج حسنا يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافيا أسرعت السبايك أعيد التلقيم جبال متحركة تم قتله تم نشر الساتر رصد عدو في اي كشف المنطقة أعيد التلقيم نعم نحن فالورانت نحن مقاتلون جبال متحركة تم نشر الساتر عليكم الهرب عدد من الأعداء تم نشر الذاكرة هلال متعدده زرعت السبايك إعمال آخر لاعب الشر أيرغبون في الرقص؟ الجدار تم وصف رصد عدو في الوقت انتهى المزاح سأقضي عليك أسلب البصر سقطت السبايك في اي عدو واحد المزيد اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية هنا تبقى عدو واحد سقطت السبايك في الوسط هنا سأدفنهم وستلاحقهم آثامها شكرا الفجر انتباه واحد سقطت السبايك في بي هنا تبقت ثلاثون ثانية تحركوا بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز وقعت السبايك تبقى عدو واحد أسلب البصر الفوز معركة واحدة تفصلنا عن النصر وصلت لسبايك في بي هنا آه عليكم الهرب قنبلة انتهى المزاح سأقضي عليك دوري عتل سبايك جار مسح المنطقة تبقى عدو واحد الآن. ركز يا سوفا لم ينتهي فاز المدافعون ابتعدوا عن سهم صاعق